කුරහනුත් ඒ වගේම වීත් වගා ගන්න පටන් ගෙන තියෙනවා ඒ තොරතුරු සත්‍යයක දැනට මාස පහකට විතර ඉස්සල්ල අපි පටන් ගත්තා මේක අපේ මාතලේ පොලිස්ථානයට අයත් තමත් කුඩා භූමියේ අපි පටන් ගත්තා මේ වගාවල් කරන්න ඒක වගාවල් කරන්න මේ රටේ තිබ්බ ආර්ථික අපහසුතාවයන් එන්න ඉස්සල්ල තම අපි පටන් ගත්තේ ඒ ආකාරයට විශේෂයෙන්ම එදිනෙදා පරිභෝජනයට ගන්නා එළවලු වර්ග තමයි මුලින්ම අපි වගා ගන්න පටන් ගත්තේ ඒ වගේම කෙසෙල් ඒ වගේ පළතුරු වර්ගත් මේකේ වගා ගන්න පටන් ගත්තා අපි ඉතාමත් සාර්ථකව පොලිස්ථානයේ නිලධාරයෙන් සමඟ එක් වෙලා මේ කටයුතු සූදානම් කරලා අපි පවත්වාගෙන යනවා. ඒකෙන් පෙන්වන්න අපි උත්සාහ කරෙත් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ රජයේ ආයතනයක උනත් මේක උනන්දුවක් තිබ්බොත් එහෙම මේ ආකාරයට වගා කටයුතු සිදු කරලා ඉතාමත් සාර්ථක අස්වැන්න ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මේ තියෙන පොලිස් ස්ථානයේ තියෙන සෑම බිම් අංගලක්ම මේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපි වැඩි වැඩි දියුණු කරලා ඒ වගාවල් වගා කටයුතු සියලුම බිම් අංගලකම හිස්ව තියෙන සෑම බිම් අංගලකම මේ වගේ වගාවන් කියන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව දැනට අපි සියලුම භෝග වර්ගත් වගා කරන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. මේකට අපි මාතලේ මහනගර සභාවේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් අපිට විශේෂයෙන්ම දායකත්වය ලබා දෙනවා පොහොර ලබා දීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් මේක ආදර්ශයක් කරගෙන තම නිවාසවලත් මේ ආකාරයට වගා කටයුතු කරන්න දැන් පටන්ගෙන තියෙනවා. මහිතන්නේ මේක රජයේ ආයතනවලට මේ ආකාරයට කටයුතු කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් තියෙනවා කියන එක මං අනිකුත් රජ ආයතනවලටද පෙන්නලා දෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒක අපි කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපිට ඒ සඳහා යොදාගන්න. ඒ තියෙන ඉඩකඩේ අපි පුරහනුත් ඒවගේම වීත් වගාගන්න පටන්ගෙන තියෙනවා අපි ඒ තුළින් ඇත්තටම මේ වගේ තැන්වල ඒ වගේ වගාවලුත් සිදුකිරීමේ හැකියාවත් තියෙන බව පෙන්වන්න තම උත්සාහ කරන්න. අපි මේකින් ලබාගන්න පලදාව අපි අපහසුතා තියෙන ඇතැම් නිලධාරි කණ්ඩායම් අතර බෙදාදීලා ඒ අස්සන්න අපි නිලධාරින් අතරම බෙදාදිල ඒ යම් ප්‍රතිලාභයක් ඒ නිලධාරින් ලබා දෙන්න තමා කටයුතු කරන්න.